Meskipun drama Penthouse telah tamat dan menayangkan episode terakhirnya, masih banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh penggemar terkait beberapa hal yang dirasa kurang jelas dalam drama Penthouse. Dalam video kali ini, drama update berusaha untuk menjelaskan beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan penggemar. Yang pertama terkait Madoki yang sebelumnya menjadi guru di SMA Chong Ah. Seperti yang telah kita lihat di episode 13, Madoki menawarkan pekerjaan kepada Haeng Byul untuk menjadi penyanyi dan dibayar mahal. Madoki bekerja sebagai produser lagu yang biasanya diputar oleh para pengendara truk di Korea. Jadi Madoki tidak menjadi guru lagi, namun Madoki menjadi seorang produser untuk musik jalanan. Selanjutnya, Yo Dongpil kembali masuk penjara atas kejahatannya terhadap Oh Yoon Hee. Yo Dongpil kembali menyerahkan dirinya ke kantor polisi terkait kejahatan yang dia lakukan terhadap Oh Yoon Hee. Memang benar Yo Pil bukan orang yang membunuh Oh Yun Hee, namun Yo Pil telah merusak bukti yang terdapat dalam mayat Oh Yun Hee dengan menyeretnya dan membuangnya ke danau. Hal ini secara tak langsung membuat Yo Pil sebagai kaki tangan pelaku pembunuhan, yaitu Jo Dante dan Chon So Jin. Lalu Jo Hye In, seperti yang kita ketahui sebelumnya saat Berona hendak belajar ke luar negeri, Sim Suryon mengatakan jika Hye In akan menjemputnya di bandara. Hal ini menunjukkan jika Hyein telah memiliki kehidupan di Amerika dan sudah mandiri. Selain itu, sebelumnya Logan Lee dan Sim Suryon juga telah menitipkan Hyein kepada Alex Lee. Jadi Alex Lee akan menjadi penanggung jawab atas Hyein. Kemudian cek 10 miliar dolar milik Logan Lee yang tak pernah kelihatan. Cek ini sudah digunakan oleh Logan Lee untuk membangun sebuah yayasan untuk para korban yang mengalami kerugian karena hancurnya bangunan Hera Palace. Hal ini bisa kalian lihat pada scene saat Sim Suryon dan Logan Lee melakukan wawancara di episode 13. Di sana Logan Lee mengatakan jika dia akan menyumbangkan uang 10 miliar dolar untuk membuat yayasan untuk para korban Hera Palace. Selanjutnya Baek Jun Ki, Baek Jun Ki sedang melakukan perawatan atau penyembuhan untuk kegilaannya terhadap judi, dan lagi-lagi Alex Lee adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi Baek Jun Ki. Jadi Baek Jun Ki tengah melakukan pengobatan agar tidak berjudi secara terus-menerus. Selanjutnya yang paling sering menjadi pertanyaan adalah terkait kehadiran Sim Suryon dan Logan Lee pada konser Berona. Sim dan Logan Lee sama sekali tidak hadir pada konser tersebut. Lalu kenapa ada scene yang menunjukkan kehadiran Sim Suryon dan Logan Lee dalam konser tersebut? Hal ini karena episode terakhir tersebut memiliki dua macam sudut pandang yang terjadi, Sudut pandang pertama adalah sudut pandang ketika arwah Logan Lee dan Sim Suryon berada di tengah-tengah konser tersebut. Hal ini sebenarnya hanya terjadi dari sudut pandang Sim Suryon dan Logan Lee saja, yang berarti itu adalah hal yang diinginkan oleh Sim Suryon dan Logan Lee sendiri. Jika kalian pernah menonton drama Hotel de Luna, kalian akan mengerti apa yang terjadi sebenarnya, karena scene tersebut adalah sudut pandang dari arwah penasaran yang tidak menemukan jalan pulang. Logan Lee masih menunggu kehadiran Sim Suryon yang telah meninggal. Sementara Sim Suryon juga masih menjadi arwah penasaran karena dia tidak menceritakan semuanya terhadap Logan Lee. Jadi mereka berdua masih memiliki hal-hal yang harus diselesaikan dan dilakukan di dalam dunia. Dan hal itu adalah benang merah takdir yang mempersatukan mereka. Dan itulah satu-satunya tempat untuk mereka bisa bertemu setelah menjadi arwah penasaran. Dalam drama Korea arwah penasaran selalu digambarkan sebagai arwah yang tidak tahu jalan dan selalu tersesat. Jadi konser Berona adalah jalan untuk mereka berdua bisa bertemu. Jadi scene yang pertama terkait konser Berona adalah scene fantasi atau tidak nyata. Sementara scene yang kedua di mana Logan Lee dan Sim Suryon tidak ada adalah scene yang sebenarnya terjadi. Yang berarti jika Logan Lee dan Sim Suryon benar-benar telah meninggal dan tidak bisa kembali lagi. Lalu siapa yang dilihat oleh Kang Mari? Bukankah Kang Mari melihat bayangan Sim Suryon? Hal itu hanya sebuah bayangan dari Kang Mari saja yang sangat merindukan Sim Suryon. Jadi seolah-olah Kang Mari melihat Sim Suryon namun sebenarnya tidak ada sama sekali. Dengan kata lain Logan Lee dan Sim Suryon hanya tinggal kenangan saja. Itulah beberapa hal yang drama update bisa jelaskan terkait hal-hal yang mungkin masih kurang jelas tentang drama Penthouse. Mudah-mudahan video ini cukup untuk menjelaskan beberapa kejanggalan terkait drama Penthouse. Dan untuk saat ini belum diketahui pasti apakah akan ada season 4 atau tidak. Jadi mohon untuk tidak menerima informasi palsu terkait drama Penthouse season 4, karena belum ada konfirmasi dari penulis maupun pihak SBS.